好，首先让我们来看一下，在当中有什么特别需要留意的日课。首先是礼拜一的部分，我们会逢到一个新的节气，在晚上的十点五十五分，我们会迎接大寒。而大寒这一天呢，要切记两件事情。第一件事情是因为当天也同时逢到了天罡日，所以在当天想要进补的朋友们，你们可以食用火锅。 热食，但是切记不要食用牛肉炉也不要喝牛肉汤，吃牛肉面哦。在当天呢，老师也会建议大家不要吹到风。如果在当天不小心肚子吹到风了，或是脖子、脚手受寒了，就比较容易在接下来的这一年呢，容易会有伤风感冒的一个疑虑哦。再来就是礼拜二的部分，我们会逢到的是天贼日。 而天贼呢，这个星宿呢是属于盗窃的一个凶神，主要会影响的是我们的财运，还有会让在交易上面呢会比较多的一个曲折，也容易会有这个善财破财的一个状况。所以老师会建议，有任何要签约交易的，请务必提前或是延后，不宜在天贼日当天去做执行哦。再来。 让我们来看一下礼拜三的部分，会逢到的是天赦日，在天赦日当天呢，老师也有举办新春点灯法会。如果还没有报名的同朋友们呢，请务必记得赶紧跟老师报名哦。那在当天呢，是非常适合针对求职、化任解厄的部分，有需要的朋友赶紧抓紧时间。另外，我们在这一天呢，也可以针对。 你的元成功来做一个修补跟调整，可以让隔年的运势呢非常的旺哦。在礼拜四的部分呢，我们会逢到的是正红杀日，在当天同时也是我们的小年夜，但是当天是仪式少取的，所以如果我们有要张贴春联呐。 哦，老师会建议呢，请提前在礼拜三，也就是天赦日当天呢，先做布置，会是比较如意的哦。另外，在礼拜五的部分，我们会逢到的是大除夕，在当天是百事顺遂的一天。如果你没有在天赦日当天呢，呃，布置或是张贴春这个春联的话，我们也可以选择在除夕这一天，哦，张贴。 那在当天也非常适合我们，就是晋升祭祖哦。另外呢，在这一天呢，也是逢到了众星照临的，所以如果你也刚好有想要到庙宇里面去抢头香的朋友们，不妨可以试试你的手气，因为这一把可以让你旺一年哦。再来就是礼拜六的部分，我们会碰到的是天蜡之城，也就是我们的初一，当天是非常适合去。 走村或者是会亲友的，可以透过这样子凝聚一个气场呢，来让家运强强棍哦。另外，在礼拜天的部分，我们会逢到的是二龙治水，也就是我们的初二当天非常大的一个利的时间呢，也就是我们的午时。所以呢，针对回娘家的朋友们，老师会建议把你们的餐序都移到。 中午的时间呢，去用餐可以让驾驭呢也会非常的旺哦。好，来再来让我们来看一下，在这一周的运势王又是哪三个生肖的朋友？首先第三名是属猪的朋友，第二名呢是属兔子的朋友，而第一名呢是属老鼠的朋友了。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友，这三个生肖的朋友在这个礼拜呢。 除了你们的财运也是非常的旺盛之外呢，说真的，你的运势呢，真的是一一柱冲天哦。所以如果说你在这个礼拜呢，尤其是有任何要安排行程的，或者是说要收尾的工作呢，不妨呢透过这几个生肖的朋友来协助你们，铁定可以很快的、很顺利的完成哦。 再来，让我们来看一下个别生肖的运势在当中有什么特别需要注意的部分。首先，第一个生肖是我们属老鼠的朋友，在这一周你是好运排行的第一名，属你最旺了。所以基本上除了不要过于得意忘形之外，其他并没有特别需要留意的天数哦。再来就是你我们的第二个生肖属牛的朋友。 属牛的朋友，在这一个礼拜呢，比较容易进入随心所欲的一个状况。那这样的一个状况，也会随着我们这个放假的到临呢，会让你更毫无忌惮哦。那原则上，老师也会觉得没有关系，因为属牛的朋友，这也是你在这一年劳累之后呢，所应该得到的一个休息的一个时间哦，属于完完整整属于自己的一个时间。所以呢。 除了你要记得在礼拜一，好要先打大扫除哦，还有就是礼拜三的部分呢，要确定好在你过年期间你要张罗的事情都有准备好了，那你再继续你的这个放懒的行程，那这样就不会影响到其他的事情喽。另外，我们来看一下你这个属老虎的朋友呢，在这一周呢是属于事事顺遂的一周，不管是在。 工作上面的收尾，又或者是说在行程上的一个安排呢，大部分都可以无缝接轨。但是这无缝接轨呢，虽然看似顺遂呢，其实还蛮劳心劳力的。老师建议呢，你不妨让自己呢，在这个过年期间呢，能够缓一下脚步，不要把所有的事、这个事情呢，都排得这么的紧凑。即便是你好像面面俱到了，但是实际上。 都好像是沾酱油，让自己有点累哦。那我们这个属老虎的朋友，在这一周要留意的天数是星期二。下一个生肖是属兔子的朋友，在这一周你的效率是满满满，真的是达到了一个 turbo 的一个状况哦。你会非常急于的去冲刺，所以如果说有想要结案呐，或者是你想要，呃。 成交的话，请你务必在这个礼拜赶快去促成哦，都可以如你所愿的。那属兔子的朋友，在这个礼拜并没有需要留意的天数。下一个生肖是我们属龙的朋友，属龙的朋友，老师建议你在这个礼拜呢，要能够宽心的去面对。或许你会觉得过去这一年过得并不是那么的顺遂，那你对于新的一年呢，并没有太大的一个展望。但是老师呢，希望你能够放。 宽心，把不好的留在过去，这样子你才能够呢，带着轻盈的脚步迎接新的一年哦。那属龙的朋友，在这个礼拜呢，要留意的天数是星期一，尤其是针对财务的部分的一个安排，请务必要妥当的安排好哦，才不会让你在过年的时候呢，出了差错。 再来，下一个生肖是我们属蛇的朋友，在这个礼拜呢，容易进入劳累奔波的一个状况。那属蛇的朋友要留意的天数是星期二跟星期四。那对你们而言，在这个礼拜，可能尤其是针对要买那个年节的这个采购用品，又或者是说你要急着呢把一些公司的案子交案了。 请你务必要调整好自己的脚步跟行程哦，才不会让你所有的事情呢都绑在一起，毫无头绪，一团乱哦。再来，下一个生肖是我们属马的朋友，属马的朋友在这个礼拜呢，必须要做到双倍付出的一个状况哦，才能够得到正常的一个平稳的一个状态。那对属马的朋友来讲，你们可能会觉得非常的劳累哦，但是呢。 如果你不去做这个付出的话，那你可能会觉得更失落哦，因为你会完全呢没有任何的一个回收。所以老师会建议呢，属马的朋友呢，虽然在这个礼拜你会觉得非常的劳累哦，但是这也是你务必要做的，因为这样子呢才能够让你在隔周呢。 取回一个平衡哦。那属马的朋友，在这一个礼拜呢，要留意的天数相对的比较多，除了星期三，还有星期五跟星期六。那老师会建议你在过年的这个期间呢，尽量的低调，还有呢，才不要露白，也不要呢，太大手笔的去呃买刮刮乐啊，或者是彩券这一类的，才不会哦伤了荷包哦。 因为你的运呢尚未开，必须要等到完整的过了这个年之后呢，才会稍微的好转哦。另外呢，下一个生肖是我们属羊的朋友，属羊的朋友呢，在这个礼拜是属于财神眷顾的一周哦。所以呢，如果呢你周边有属羊的朋友哦，我们就靠着他，看看他买什么号码，或者是他挑了哪几张，跟着他选就没有太大的出路了。 但是呢，老师要提醒我们属羊的朋友，凡事呢不能够太过的投机取巧哦，这样子呢才能够顺遂。好，那我们这个属羊的朋友，在这个礼拜要留意的天数是星期四以及星期天。下一个生肖是我们属猴子的朋友，属猴子朋友在这个礼拜属于得心应手的一周哦，很多的想法，包括呢很多想要做的事情呢，都能够如你所愿的。 慢慢的整理出一个条理来了，那老师也会建议我们属猴子的朋友呢，在这个礼拜哦，你要切记要留意的是礼拜五哦，所以呢，在除夕当天呢，尽可能呢不要太靠近这个炮竹啊、鞭炮这一类的，才不会让你的运呢、运势呢给这个爆跑了哦。好。 再来下一个生肖呢，是我们属鸡的朋友。属鸡的朋友，在这个礼拜呢，老师要提醒你的是务必要注意安全。由于是，尤其是我们在这个呃新春呢，要去走春的这个期间呢，请你务必哦不要超车，或者是呢逞一时之快了，因为很有可能呢，罚单呢就会接不完哦。再来呢。 属鸡的朋友，在这个礼拜呢，要留意的天数，好，一样有三天，分别是星期一、星期六以及星期天。下一个生肖是我们属狗的朋友，属狗的朋友呢，在这个礼拜呢，莫失良机。那这莫失良机指的是，如果你看到，呃，别人给你机会去表现，你就请你务必要要把自己推出去，啊。然后或者是说，你发现，诶， 这个有好的福袋，又是好的机会，只要是你觉得是好的，请你务必要去争取，然后你都可以得到不错的一个 feedback 跟回馈。那我们这个属狗的朋友，在这个礼拜要留意的天数是星期六以及星期天。最后一个生肖是我们属猪的朋友，属猪的朋友呢，在这个礼拜是属于收获满满的一周哦。 很多的事情呢，都可以在这个礼拜呢得到一个结论。更重要的是呢，属猪的朋友呢，在这个礼拜你会发现，你周边的猪队友呢都离开了，你呢可以很顺心的呢完成你的进度，包括呢你要呃。 拿的红包可能就比别人大包，或者是说你分红呢拿的比别人要来的多，奖品抽的呢比别人要来的好，这都是属猪的朋友在这个礼拜呢很有可能可以获得的小利哈，所以呢，希望属猪的朋友在这一年也要多多加油哦。好。 再来，让我们来看一下，在这一周的感情胜利组又是哪三个生肖的朋友。首先，第三名是属牛的朋友，第二名是属龙的朋友，而第一名是属老虎的朋友。针对这三个生肖的朋友，老师希望你们在过年的期间呢，不妨运用这段时间呢，去邀约心仪的对象出门，或者是呢，多。 用通讯软体跟对方联系感情，或许这样子呢，就可以让你们的这个感情呢加温，从恋人未满哦，这个有达以上哦，可以真正的转型变成情侣的关系哦。好，以上是针对这一周的运势周报，喜欢的朋友请务必在下方记得帮老师按下订阅、小铃铛、加赞，让你可以在。 第一时间收到老师的贴心运势提醒哦！想要报名法会的朋友也不要忘记，赶紧联系老师。我们接下来在一月二十二号以及二月五号还有两次的点灯。那详尽的办法呢？老师后续呢会再推影片来告诉大家，怎么样让自己能够透过点灯点出属非你莫属的好运哦！我是金怡老师，感谢各位。 这一次，这一次的收看，我们下次见喽，拜拜。